I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say I need a break Time, staying strong Need to move on to be what I want fogo, rapaziada. Estamos aqui no evento de carro antigo. Parei de gravar porque passava a gritar ali, rapaz. Mas estamos aqui no evento de carro antigo, mano. Três anos de carro que foda, um monte de carro de... que não são daqui balneário, de São Paulo, Rio, é, Paraná, interior de Paraná. É muito louco, mano. Estava conversando com o pessoal ali. Já viu ali. Um é de São Paulo, interior de São Paulo outros vieram de Paraná também. E, mano, muito louco mesmo, na moral. primeiramente que tem de carro aqui em Balneário, que é, é assim, tá ligado? organizado mesmo. Aí já tiveram os outros, que mais não são é, organizados em particular, né? Não é, não é a prefeitura e etc. Mas é aí, rapaziada, pita aí as imagens aí pra vocês que segue o fake aí.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 Switches how you see things Realize something rapaziada, já voltei, na verdade é segunda-feira. E rapaziada, o evento foi muito da hora, foi estilo os Estados Unidos, tá ligado? Então até meu primo aí, que tava comigo ali no dia, depois, depois que eu parei de filmar, ele, ele chegou, tá ligado? Então, mano, não consegui gravar, falar lá, porque tinha muita, muita música, tá ligado? Então, é, ou dava copyright, ou eu ia num lugar, tinha muita gente conversando e eu não conseguia gravar. Aí por isso que eu não cheguei a falar, é, conversar muito com a câmera. E rapaziada, muito da hora mesmo. Mano, tipo, fenomenal o evento, tá ligado? Eu não tava com muita vontade de ir, mas depois... É, porque eu pensei que era... É que tem um bagulho ali que tem a mesma, mesma pegada de carros antigos, tá ligado? Mas ali, eu, pelo que eu percebi, era mais, mais caminhonete, tá ligado? Então, mais caminhonete antiga do que próprio carro mesmo. Mas tinha carro potente, tinha, tinha carro normal, tinha Opala, tinha Maverick. Vocês viram aí, se vocês viram aí o vídeo, mano, é, comenta é que eu não lembro de todos os carros, realmente, porque tinha muito carro. E o mais massa de todos era as caminhonetes, tá ligado? É aquelas caminhonetes estilo americano, então é muito da hora, tá ligado? Você vê realmente uma coisa que você só vê em filme, tá ligado? Então, muito da hora ter essa experiência. E rapaziada, deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, comenta aí. Ah, não tem como não gostar, né, mano? Quem gosta, quem gosta disso. Tem como, não tem quem não gosta de carro antigo, tá ligado? Ou carro normal. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Fui.